Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Cares Incredible und ja, mit dabei. Same here. So, gucken wir uns die T-Pop Girl Group an und zwar geht es um... For Eve. Ja, äh, wir haben vor zwei Wochen ja äh, Booty Bomb abgecheckt gehabt. Richtig geiles Lied. Und ja, ich habe die anderen Lieder vom Album auch angehört. Nobody's Perfect und Real, richtig nice. Äh, auch Trick or Treat habe ich jetzt extra gewartet, das MV. Und ja, das schauen wir uns erstmal an passend zur Halloween-Zeit. Mal gucken, wie das sein wird. Ich glaube, der Teaser war cute, ne? oder? Ich glaube, es geht Richtung cute, also nicht so wie Gucci Bomb. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Let's go. Trick or treat. Oh, schon mal die Outfits. Fancy. Sehr schön. Oh mein Gott. Oh. Das sieht nice aus. เรื่องวันก่อนเธอเขใจผิดไป I n e v r lie เอ๊ะเดี๋ยวสิเขาก็แค่พีชาย s o e y คอยมาถามว่าฉันคิดไงยังไม่รู้แต่อย่าเพิ่คิดไปไกลก็งานมันยุ่งเลยไม่ค่อยได้โทรไป Baby boy baby boy บอมบอมบอมไม่ได้ใจร้ายแค่ชอบเห็นเธอวุ่นวายใจกกเียนอย s t r u m e n t ไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้มันกำลังดีถ้ารีบเฉลยก็คงไม่นกลักสิ You better stop ฮ่าฮ่าฮ่าเธอจะดูไม่มั่นใจออกซะแล้วเธอคงจะรู้สึกว่าฉันนั้นแปลกไป แต่ถ้าเธอเริ่มมองตากันจะรู้เลยก็เธอคิดไปเองทั้งนั้นแล้วเธอจะรู้ว่ารักจริงไม little bit of your love, love. You love me. Also ich muss sagen, die Outfits sind richtig schön und also richtig so schon, äh, wie soll ich sagen, außergewöhnlich. Äh, ich finde das Setting sehr schön, hat was, also hat schon catchy Musikvideo, muss ich sagen. Yes. Alles very cute mein Gott, die Haarfarbe steht voll. Ja, das sieht voll gut aus, so rosa. Aber das Blau gefällt mir auch voll. Irgendwie. Also, ich mag das irgendwie voll. Hm. ธอจะรู้ไว้รักจริงไม่ได้ลอกลาลาลาลาลาลารักจริงนะไม่ลอกลาลาลาลาแต่เธอรักแล้จะไม่ปล่อยให้เธอ Auch die c h o r e o g r a f i มา i c h t i g n i c a h o h a กลัวว่าเธอจะเปลี่ยนไปสักวันขอให้จริงใจไม่ใช่แค่จริงจังเพียงอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเที่ยวไปจำใครต่อใครว่าสรุปฉันยังไงก่อนที่เธอจะได้ใจ boy you better think twice now it's my t u r n to roll the dice mini mini money m o แล้วเธอจะรู้ว่า Ich glaube, sie würde irgendwie richtig geil in einem Anzug aussehen, habe ich das Gefühl. Wer? Blauhaare. Irgendwie gibt die mir so Vibes. Vielleicht kommt eben auch sein Konzept. Könnte ich mir gut vorstellen bei ihr auf jeden Fall. Friseur Haarstyle von Hannah ist auch voll süß. Also richtig nice. Also vom Musikvideo her finde ich sogar auch besser als Booty Shake war echt viel zu zeigen, also viel gezeigt. Aufwendiger gemacht, irgendwie auch richtig schön. Ja. Ja. Vom Lied her auch cute. Mal was anderes, wenn man jetzt nicht mal so Lust hat auf was Lautes, wie Booty Bomb zum Typisch Beispiel. vor Eve halt. Kann man auch so zum Abschalten. Das Ist ruhiger ein bisschen, ist schön. Wie halt. immer ganz viel verschiedene Konzepte. Ja. Das ist auch nice für jeden was dabei. Genau. Streamed for Eve, Stand for Eve, for a Better Life. An den einen Firmennamen? Gott. Wisst ihr was davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß aber nicht davon. Ja, nice. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare. Mich sehr interessiert, falls ihr weitere Vorschläge habt. Auch, falls ihr noch nicht unsere anderen T-Pop Breaks angeguckt habt, guckt mal vorbei. Wir haben einige gedreht. Und sehr ja, viele. falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye bye.